هلا شلونكم شخباركم راح نشوف مع بعض طريقة تربانة بسيطة وسهلة وسريعة طبعا اللي أنا لابسته الحين باندانا عادية لافتها على راسي وشفستها من ورا بس الحين راح نسوي عكس الطريقة كذي نخلي المثلثة بالنص поле работ يرجعونا لورا إذا كانت التربانة آه، سادة وايد حلوة حق السادة ممكن تسويها كذي بهالطريقة تربطينها لورا بنفس آه، السكارف تقدرين تلعبين فيه بطرق وايد كذي انتهى فيديو اليوم أتمنى استمتعتوا واستفدتوا وتقدرون بسكار واحد تلعبون بحيث انه يطلع لكم وايد موديلات تقدرون تسوونهم آه، اشوفكم بالفيديو الجاي وباي باي